么？哭一个，大左也不哭。对啊，然后谢谢你们陪我们一一周年了，然后希望以后和你们，我不哭。